Sziasztok! Ahogy ígértem a mai adásban, kitűzőkről és kulcstartókról lesz szó. Kitűző. Mindenféle kicsi, nagy kitűző, rengeteg kulcstartó. Hoztam is nektek egy tányi kitűzőt. Tehát van 44 milis és 32 milis verzió. A jelenleg raktáron lévő mintáim bemutatóba csak kitűzökről és kulcstartokról beszéltem, de ezen kívül még sok egyéb apróságot is árulok. Nézzük meg itt. Ez is Lola's Artus doboz. Mik rejlenek? Matric csomagok, ládámba a matricákon kívül még is került, amik az Angel King által készített egyedi kézitükrök. A poltomnál nem csak kézitükrök, hanem hasonló kinézetű hűtőmágnesek is találhatók lesznek. Ha már kézitükör, most egy teljesen új fajta kézitükör is bejött a termékeim közé, egy ilyen eh, kinyithatós mindkét oldalon tükörke, nagyon szép. Na és mi rejhet még itt a kis dobozkámban, ami apróság és kiegészítő? Hát nem más, mint a medáljaim. Szerény sorát gazdagítják a medálokon kívül egyedi ö, bronz és ez is színű fülbevalók és kis ö, kör fülbevalók. És mivel a mondokon előtt most már valószínűleg nem tudok új epizódot kiadni a Youtube-on, tehát a Batyú, Bögre, póló és pulóver és egyéb termék bemutató már az őszi mondokon utára fog esni, de azért remélem még megnézitek őket, és hát persze attól még érdekesek. De az a lényeg, hogy mivel hogy most ez aktuális, ezért szeretném nektek bemutatni a Zsákba Macsek nevezetű termékemet. Tadám! Tehát ők a zsákba macsekjáink. Van kék szallagos, sárga szallagos és piros szallagos zsákbomacska. A kék szallagossal nyerhettek többek között jegyzetfizetet, keretezett képet, képet, ékszert, matrica csomagot és minden más izgalmas terméket a pultomról. A sárga szallagossal ö, ott is nyerhettek ajándékcsomagot, ö, keretezett képeket nagyobb formában, pólót, különböző táskákat, bögréket, fém toltartót, mm, kulacsot, mindenféle izgalmas dolgot, nagyon szokták szeretni és ő az újdonság, a piros szallagos zsákbamacsek, na hát ő az igazi zsákbamacsek, hisz itt már benne van az ajándék, ezt <laughs> el kell mondani, a másik kettőben nincs benne, csak egy ö, jelölő, hogy mi lesz az ajándék. Ennél a zsákbamacseknél összesen 22 darab van, amiből 21 darabban ö, valamilyen féle táskát fogtok találni, a különböző, tehát lehet akár telefontok, szütyű, neszeszer, batyú, oldaltáska, mindenféle táska, és emellett még különféle apróságokat is a termékeim közül. Egyben, ami a gratis ságba macsek lesz, egy különleges pólót fogtok találni. Úgyhogy remélem benéztek a pultomhoz, és a többi terméken túl még egy zsákba macskát is elvisztek magatokkal. A lényeg az, hogy mindegyik zsákban macska nyer, és mindegyik zsákban macskában más van. Szóval értemes többször is kipróbálni. És akkor kulcstartot is ígértem nektek. csak a cuki mintákból készítettem. Van egy ilyen oldalt lévő cuki is. Bomba cicus. Szembelévő cuki unikorn is. És egy ilyen logós, aki tényleg nagyon szereti a munkáimat. Köszönöm ismét a figyelmet. Következő adásainkban bemutatom a pólóimat, amiket én készítek, Batyú bemutató, és minden más izgalmas, úgyhogy remélem, hogy követtek engem és ezen felül minden kitűző és kulcstartó előrendelhető a Facebook oldalamon privát üzenetben. Sziasztok! Ah.